товаре у нас визитка интернет-магазина. И давайте посмотрим, из чего состоит у нас костюм робота. Товар у нас в комплект входит. Такой вот пояс на липучке. Смотрите, липучки с разных сторон с собой, То вы можете регулировать такой вот пояс. Здесь он блестящий из пайеток сделан. Блестящая серебристая ткань. Плотная, она набивная внутри, прочная такая. Жилеточка из такой же ткани серебристой. Одевается через голову и по бокам вот так вот у нас на липучке тоже идет. Вот так это выглядит внутри. Такая тоже подкладочка и она такая довольно плотная. С этой стороны расстегивается липучка и с этой. Вот такая вот жилеточка. Далее в комплект товара у нас входит шлем. Вот такой вот шлем. Он застегивается тоже на липучку, вы можете регулировать его по голове. Также здесь у нас еще идет кнопочка с одной стороны, кнопочка с другой. Вот такой вот шлем можете расстегивать, вот так вот выглядит шлем он будет в застегнутом виде. Сзади это выглядит вот так. Материал весь блестящий, плотный, прочный. На фотографиях смотрится просто отлично. Главная убор, у нас. И, конечно же, в комплект у нас входит комбинезон цвет шлему и э, жилетки идет у нас э, сам комбинезончик. Здесь идут накладочки серебристого цвета, наколенники уже тоже со вставками с пайеток. Внизу вот так вот это выглядит. Внутри тоже такая набивная ткань, он довольно плотный. Здесь это все прошито, прострочено. Вот так вот выглядит комбинезон. Длинными рукавами. Вот так вот выглядит рукав у комбинезона. Серая ткань, она вся плотная, дневная. Сзади э, в комбинезоне по длине, по спинке идет молния. Что очень удобно. Вот весь костюм робота. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru или позвонить нам по телефону.